ito para sa inyo at sa buong OFW sa buong mundo. Grabe, hirap paliguan ng pasyente. Dami contraptions. Tara, kain muna tayo. Ah, ganun ba? Oh, sige, sige, sige. Amahan na ako ah. Hmm. Oh, sige. Yakin ko lang siguro si Harley pagka, pag nandiyan Okay, sige. Dito na pala si Harley. Harley, kain na tayo. Gugutom na ako eh. Ah, sige, mauna, mauna na kayo, no? Mauna na kayo kumain. Oo. Oh. Hindi ako kailangan ko, hindi ako gutom. Mga, actually, nagbibieda ako kanina, konti, konti lang. Ah, ganun ba? Oh, sige, sige, sige, wala lang problema. Sige, punta lang akong toilet ha. Sorry ha. Pakitingin lang yung pasyente ko. Ano bahala sa pasyente mo? Okay ka lang dyan? Sigurado ka. Sige, sige. Salamat. Eu... actually got into my mind na I need to go home. And I felt this was actually the feeling I felt I was really alone. I felt I was Para não, amor. Para não, amor. yapabilirsin. Bana ya, bana sen gülürdün adamım ya, ne sen ağlıyorsun. I hope you can relate to my story and and also for those OFWs na it's really their first time na hindi pa sila nakaka-uwi I know you really miss your family. Like me, I just hide uh, everything. Alam niyo yun, alam ko naman tinatago niyo rin yung mga, yung mga, yung mga kalungkutan niyo. Masaya kayo sa harapan ng pamilya niyo, hindi niyo pinapahalap. Lalo na yung mga, yung mga parents niyo. I'm a single, pero I felt na I need to go home maraming salamat po sa inyo at uh, you know, just pray it's pandemic. Um, alam niyo na yun, alam niyo na yun. Keep safe. Thank you so much.